საკანონმდებლო ორგანო სამოქალაქო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მუშაობს, რომელიც საპოლიციო გამოსახლებას ეხება. კერძოდ საცხოვრებლიდან ან სხვა დაკავებული სადგომიდან გამოსახლება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდება. რას ითვალისწინებს მოკმედი ნორმა და რას გულისხმობს საკანონმდებლო ინიციატივა გაიგეთ 1 საათში ქრონიკაში 11-ზე. ეს ინფორმაცია საცხოვრებლიდან ან სხვა დაკავებული სადგომიდან იძულებითი გამოსახლება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. აი ეს არის ამ კანონპროექტის არსი. ვფიქრობთ რომ ეს საშუალებას მოგცემს ყველა ადამიანის უფლება იქნას დაცული თვითონ იმ პირს ვის გამოსახლებაც უნდა მოხდეს შესაძლებლობა იქნება სასამართლოს წარადგინოს კონტრარგუმენტები თუ რატომ არ უნდა მოხდეს ეს ამიყო რაიმე დარღვევა თუ არა